Bos días. Señor Presidente, eu vou a falar tamén do Prestige, pero para establecer un paralelismo coa megaminería contaminante. E que onte, cando estaba preparando un pouco a intervención de hoxe, fun a buscar esta camiseta para poñerme hoxe. E, despois deiteime e tiven un pesadelo. Tiven un pesadelo que era un paralelismo entre o Prestige e, e Corcoesto. Eu soñei que Corcoesto, ao final, facíase que no 2023 aparecía unha pequena rotura na balsa de lixiviados e que de repente o que era vicepresidente no 2023, que era un tal Ángel Carromero, os sonos son así de caprichosos, Ángel Carromero decía que a situación está controlada, que só salen unos hilillos de lixiviados. Posteriormente rompeu de toda a balsa e arrasou Anllóns, as praias, as zonas marisqueiras. Tamén Non sei por que, casualidades dos sonos, tamén vin ao señor Agustín Hernández decir que só hai unha cifra clara e é que non se sabe a cantidad de lixiviados vertidos ao Río Jones. Posteriormente hubo un macroxuicio, un macroxuicio que durou dez anos, donde se xudgou, donde se sentaron, evidentemente non se sentaron o señor Carromero nin o señor Agustín Hernández no banco de acusados, se sentou un capataz de Vimianzo e un oficial de primeira de Corcubión, Eh, cando saiu a sentencia absolutoria, evidentemente a empresa canadiense non pagou un peso polos danos, saliu indemne, pagamos todos, pois cando saiu a sentencia, Agustín Hernández, que por daquela xa era conselleiro, estaba no Consello de Administración de Gas Natural Fenosa, recolleu un premio pola responsabilidade corporativa en ámbito ambiental, e no seu discurso dixo que a sentencia viña a demostrar que a declaración de impacto ambiental de Corcoesto era correcta e que a súa labor como conselleiro era correcta. Eu creo que algo ten que ver co que estamos a falar. Non? Ben, a megaminería de extracción de ouro mediante extracción por cianuro é unha técnica perigosísima a curto, medio e longo prazo polos seus efectos no medio ambiente, pola posibilidade de ocorrencia de accidentes que, segundo a resolución do Parlamento Europeo, é cuestión de tempo a súa ocorrencia, como demostra ademais a experiencia. E leo dous parágrafos desta resolución que di, considerando que nos últimos 25 anos rexistráronse en todo o mundo máis de 30 accidentes importantes relacionados co vertido de cianuro e que non existe ningunha garantía real de que non volva a producirse un accidente semellante, especialmente tendo en conta o incremento das condicións meteorolóxicas extremas, por exemplo, intensas e frecuentes precipitacións, tal como se prevé no cuarto informe de evaluación do Grupo Intergubernamental de Expertos sobre o Cambio Climático considerando que a minería que utiliza cianuro crea pouco emprego e só nun período entre 8 e 16 anos, pero pode provocar enormes daños ecolóxicos transfronterizos que polo general, non son compensados polas empresas explotadoras responsables, que solen desaparecer ou ir á quebra, senón polo Estado afectado, é dicir, polos contribuintes. E xa non leo máis. Eso sí, é A extracción con cianuro é a alternativa máis barata e máis rentable para as empresas. A menos rentable para nós, pero a máis rentable para as empresas. O modelo extractivista consistente en que as presas, empresas estranxeiras saquen os recursos naturais de terceiros países nunca xeneraron riqueza para a maioría destes países, máis ben ao contrario. En todos os casos na historia empobreceunos, deixando augas e terras envenenadas, comunidades rotas e unha hipoteca ambiental, social e económica para toda a vida. Nunca este modelo foi a base do desenvolvemento do benestar futuro destes povos, sexan Perú, Argentina, Ghana ou Ruanda, os resultados foron sempre os mesmos. Dano ambiental, saqueo e corrupción. As cámaras de seguridade dos bancos están cheos de lingotes de ouro que producen morte e destrucción nestes países. E é que o negocio destas multinacionais non sería negocio se se respetasen as mínimas normas de seguridade ambiental ou se tivesen que pagar impostos polos recursos naturais extraídos. Non sería negocio, polo tanto non lles interesaría. Neste modelo só hai negocios si uns, as multinacionais, levan ouro e outros, neste caso galegos e galegas, pagamos nos próximos 100 anos o pasivo ambiental, é dicir, os efectos duradeiros do cianuro, arsénico, metais pesados e pagando os controis para evitar as roturas de balsas por non falar da aberrante irracionalidade do capitalismo representado na máxima expresión neste tipo de empresas como Barrick Gold donde o 88% do ouro extraído no mundo non ten ningún uso, digamos así, productivo, senón que é simplemente para a especulación. Só o 12% ten unha utilidade productiva e, ademais, esta demanda para usos productivos podería estar coberta por unha política de reciclaxe adecuada. A cambio, envenenase se auga, destruese a agricultura, a gandeiría, o tecido social, en definitiva, as alternativas que poderían prover no futuro alimentación, auga potable, traballo, redes de solidariedade, madeira, definitiva, futuro. O capitalismo só entende de beneficios monetarios a curto prazo, o resto non importa. Nada que ver con a economía pensada para as persoas. As persoas non necesitamos ouros, ouro para vivir. Necesitamos auga, alimentos, ensino, sanidade, cultura, natureza, e vai contra a racionalidade se o que se procura o interés xeral. Apostar por un modelo como este, donde unha empresa estranxeira levase nun período de 10 anos as reservas de ouro dunha zona, utilizando a técnica máis proveitosa para ela e o máis barata posible, e polo tanto tamén a máis perigosa e contaminante utilizando man de obra barata indíxena, traendo de fora os empregados cualificados, sen pagar impostos, recibindo subvencións e deixando para o futuro contaminación e incertidume. Observamos tamén con inquietude que este goberno poida pensar que este tipo de emprendimento será a salvación do noso rural. Aquí non estamos só a falar da utilización ou non dunha sustancia como o cianuro, estamos a falar de modelos de futuro. O do cianuro que é o da desesperación hipotecando o futuro a cambio de limosnas dos poderosos, na que vemos unha gran diferencia coa actitude dos vellos neste país cando plantaban árbores, sabendo que xa non iban a disfrutar dos frutos destes árbores, senón que iban a ser para os seus fillos e para os seus netos. En cambio, nós apostamos por solucións que deixan o mundo peor para os que veñen detrás. <clears throat> Despois de casi 30 anos de goberno, vostedes son responsables en gran medida da situación da Galiza actual cunha crise demográfica sin paragón no resto de Europa. O ano pasado, no 2012, Galiza perdeu 17.999 habitantes. Vostedes tamén son responsables de un país onde formarse, estudar, traballar, <clears throat> non significa nada. Onde a cualidade máis importante para encontrar emprego é ser amigo do alcalde ou do presidente da Diputación. Onde a xente que se forma e traballa honradamente son outsiders deste sistema. En cambio, <coughs> perdón, os que evaden impostos, os que teñen diñeiro en paraísos fiscais, os que pagan en B o Partido Popular son os cidadáns exemplares neste país os que son recibidos polos gobernantes deste país, onde os sectores estratégicos se desmantelan, naval, agrario, eólico, as renováveis, onde non foron capaces de facer política de ordenación do territorio, onde se permite fomento ao abuso das grandes superficies mentras pecha o pequeno comercio, onde se permite o negocio das eléctricas a costa dos demais, coa enerxía máis cara de Europa a costa de impedir o desenvolvemento dunha produción enerxética limpa. A única posibilidade, ademais, de que estes proxectos se leven a cabo neste país é propiciando un estado de cousas que leve a xente a total desesperanza. As súas políticas contribúen a eso. O único argumento seu dos altavoces populares é que non hai emprego e que hai que aceptar estas inversións, aínda que contaminen, porque o primeiro é crear emprego. Vostedes que crean as condicións de desemprego e desesperanza son os que din que hai que aceptalo porque non queda outra opción. Pero sí que hai alternativas. Hai outro país dentro deste, hai outro modelo distinto ao provisto polo sistema sistema onde, onde o afán de lucro e de explotación fere permanentemente os recursos do noso planeta. Entendemos que as circunstancias económicas e sociais de Galicia exixen un desafío intelectual e político que rebasa en moito a aplicación irreflexiva automática das recetas chatarras enviadas polos poderes corporativos da orde mundial. Hai persoas, hai, con, hai posibilidades, perdón, hai persoas con capacidade que asisten dende fora a esta conxura de necios que este país e este goberno. Pódense promover actividades productivas que beneficien ao país, capaces de manterse no tempo sen deprezar a natureza. Pódese desenvolver un potente sector agrario empezando porque Galiza produza suficiente para alimentarse. Pódese frear a perda de superficie agraria para a produción de alimentos e construir un modelo de monte diferente do actual, multifuncional e que sexa máis rentable económica e socialmente, que cree máis emprego que o modelo actual. Pódese fixar poboación no rural, pódese democratizar a enerxía aproveitando o potencial deste país para ter un modelo máis limpo, máis barato, máis racional, descentralizando e centrado no autoconsumo. Pero hai que quitar varios privilexios a Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola. Iberdrola. lle poñer límites ás grandes superficies que abusan dos produtores de leite, dos de polos, e potenciar o pequeno comercio de cercanía que crea catro veces máis emprego e que deixa a riqueza no país. Pódese facer política de rehabilitación de vivendas en vez de facer o que fan vostedes en Barreiros Podese apostar pola educación de calidade, por, polo cuidado dos maiores, en vez de recurtar continuamente nestes sectores. E todo isto é incompatible co modelo da megaminería do cianuro. É incompatible coas políticas que favorecen o espolio dos nosos recursos. O goberno, un goberno que busca o interés xeral, debe explorar unha infinidade de alternativas para o crecemento e de desenvolvemento armónico da economía onde existan actividades Remate, sustentables. Por último, quero acabar tamén dicindo que fai pouco que saiu un documental francés que se chama Os nosos fillos nos acusarán. Eh, fala do feito de que a xeración eh, seguinte será a primeira de historia moderna que será menos saudable que os seus pais. É eh, un documental realizado por Jean-Paul Jot no que se aborda a tragedia do envenenamento das terras e a degradación da saúde propiciada por este sistema industrial intensivo. En Europa cada ano 100.000 nenos morren de enfermedades provocadas por factores ambientais. Por lo tanto, nós non queremos que os nosos fillos nos acusen e por iso eh, apoyamos esta iniciativa legislativa e como creemos que o Partido Popular tamén a vai a apoyar e por cuestión de humanidade tamén pedimos a liberdade de voto para o señor Aurelio Núñez para que Remate, por... sexa coherente cos seus pensamentos. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario Socialista, señora